endelig vejr til at flyve lidt igen. Det har bare blæst og blæst. Men jeg skal lige have prøvet den her. Nu tager jeg chancen. Det blæser stadigvæk lidt, men jeg skal lige have prøvet øh, gimbal med et, øh, med et GoPro på. Jeg har lånt mig til et øh, GoPro. Endelig, så jeg kan prøve at få noget ordentlig billedkvalitet frem for øh, Symans originale og det der øh, knap så gode Denver. Det skal lige have en chance også selvom det blæser lidt. På med gimbal. Så har vi den. Endelig kom der et GoPro på. Se hvordan det ser ud. Vi skal lige have tændt det naturligvis. vi sætter strøm på frøken Hyma. Solskyggen på wifi, har jeg sagt remoten på. Og der er forbindelse. Ja. Så er det jo bare om at komme afsted. Thank you. det var ikke nogen succes. Overhovedet ikke nogen succes. Faktisk er min gimbal arm knækket. Hmm. Heldigvis, så kan de købes igen, så vidt jeg husker. Øh, så kan de købes fra nye af. Som reservedele. Der var simpelthen så lidt power på batteriet, at den øh, kom dog i luften, men den kom også hurtigt ned igen. Faktisk så kom den så hurtigt ned, at jeg ikke kunne nå at bremse nedturen. Så nu sidder jeg med en, øh, en gimbalarm her, der er godt knækket. Den har faktisk ikke flået særlig meget. Det var fandme ærgerligt. Men forventeligt. Det skulle ske. Jeg skulle crashe, og det er så sket nu faktisk forstod jeg ikke helt, hvad der var, der skete der. Den, røg, den mistede power så hurtigt. Øhm, jeg ved ikke, hvad der er galt. Jeg tænker på, at kan vide, om det er det her kortsluttede batteri, for det var faktisk det, jeg brugte. Øh, kan vide, om det simpelthen klappede sammen undervejs. Jeg ved det ikke. Det er varmt. Nå, men øh, nu skal jeg have repareret Kimmo. Øhm, men nu er jeg herude, så tager jeg en flyvetur. Så det var fandme ikke meget optog, øh, video, jeg fik fra en GoPro. Det er som om, at det skal, det skal jo bare ikke rigtig lykkes. Nå, men øh, jeg tager en flyvetur uden kamera på og øver mig lidt mere.